Olha só quem eu encontrei aqui no Red Carpet. Priscila Ávila. Esse Oi. festival tá uma loucura, tá bombando. A Priscila que já fez seriados, tá estreando um seriado novo, ela vai contar pra gente agora muitos projetos, né, acontecendo. Carreira no Brasil também gigante. Priscila, conta pra gente um pouquinho o que te trouxe aqui para Hollywood. Olá, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, o prazer estar no festival e eu acho muito importante a gente estar nessa conexão entre o mundo, porque hoje em dia as mídias elas se conectam os países se conectam, então eu acho muito importante a gente querer ampliar a nossa carreira. Agora eu estou é, tá estreando uma série no Brasil, Amazon Prime, que eu faço uma participação também, que é sobre a vida do Popó, né? Amazon do... Prime? É, do é muito Salles. chique essa mulher. Brasil na Amazon Prime. Não tá fraca não, hein? Conta mais Mas pra gente dessa série. O projeto atual, é, eu tô escrevendo uma série pro Brasil. É por isso que me, me uhum. permitiu estar tá aqui agora nos Estados Unidos. Uhum. E eu tô, e isso também me permitiu é, conhecer muita gente, porque a, escrevendo eu pude ficar aqui e agora consegui várias parcerias e vou tentar mudar para cá ano que vem, vamos ver, acho que vai estar tudo certo. Olha, então Priscila na Califórnia, é isso? Sim, vamos, <laughs> estamos contando com isso. Roteirista de mão cheia aqui, excelente. É, é atriz e com muitos projetos aqui na Califórnia. É o Brasil aqui em Los Angeles, nos Estados Unidos. Isso mesmo. Enquanto tem um outro projeto que você tá pode contar pra gente já, que vai ser lançado ainda, além da Amazon Prime e do Popó, né? Não, esse já está sendo lançado agora nesse mês, mas é, então tem a minha a minha série, que eu não posso ainda falar direito, mas aqui nos Estados Unidos eu tenho bastante pessoas interessadas, eu estou vendo isso, estou dando entrada no processo do visto Aí vamos ver se dá tudo certo, aí vou conseguir fazer meus projetos aqui também. É isso aí, não vamos deixar ela embora não. Vai ficar aqui com a gente, que é Sim. muito talentosa. Tem que estar tá lá no Brasil, tem que estar tá aqui também, né? Sim, é. Muito obrigada, o Labrief aqui 2019. Estamos aqui, todos brasileiros juntos. Festival da Meire, aqui a Meire Fernandes está. Esse festival está bombando, maravilhoso. O filme está estreando, nós vamos para lá. Você vai assistir o Child of Nature? Sim, vamos assistir agora. Vamos lá? Vamos. Bora? Então vamos, pessoal, vamos embora.